Co to jest? Malutki kangurek. Thank you. I jak się wam podobało? Fajnie było, fajnie, fajnie, fajnie. To buziaki, pa pa!